Akhirnya melek tete manis Buat jatuh cinta berniang-niang Aku jadi gimana-gimana gitu ya teh Aku masih kecil suka sama tete Tete, tete lebih dewasa